公式化試験中のバーチャル YouTuber のイルハートまたの名をデンハートだあれあ数少ない企業案件電撃プレイステーションさんの雑誌紹介が今月もやってきましたではねイルハートが華麗に2月28日に発売中の電撃プレイステーション紹介していきます なんか今月はねなんかネタないんですかえ普通にやっちゃいますよ <laughs> なんか嫌な感じですね電撃プレイステーションさん大好きですというわけで今回の電撃プレイステーションの表紙 デビルメイクライ5あれこんなねすごいかっこいい表紙が目印ですそして今月号の勇者ネプテューヌ情報は DLC じゃー勇者戦隊ブレイブレンジャーセットと水着コスチュームセットの紹介になってて、まあね、どっちもね味があって可 まあねねっちゃん好きなら私もゲットですねうええななんでしたっけあえっ、ー、とあえっ、ー、とあの私はオーソドックスに水着コスチュームセットが好きかなまあねノアルちゃんとかねあのコンパちゃんのデザインが好みですね <laughs> またとにかくあのね誰もね素敵で勇気あふれる衣装なんで要チェック 今月もね電撃ネプの会や電波いる連載は絶賛経済じゃじゃーんねイロハーに個人的に水野 P のねコラムが大好きなんですよあれ今回は甥っ子がゲームが好きっていう話なんですけどそのね甥っ子たちの夢がゲ なのかどうかってね聞いた話がねこう味のある内容でねなかなか面白いんですよなんか新しいね漫才みたいでいろいろと好きなんでこれねあの電波姉妹のね4番もチェックしてくださいこれ次行っていいんですよねそそそそして次は待望の ジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカこの間からね始まった電撃イルハートコーナータイトルもねジャンルも全て白紙に戻されたイルハートの運命やいかにあいやでね先月イルハートのゲームのねタイトルを募集したんですよそしたらねほんとびっくりするぐらいたくさん募集が来てねほんとに嬉しかった 応募してくれたみんなありがとうございますまあそのただねあの嬉しい反面こう大体がなんか肉とかボツとかなんかちょっと気のせいかなんかこういるハートをいじっているような内容でねなんかまあお前らねいるハートのこと好きなくせにツンデレだなって思いましたええそういうことだよね とにかく、ま今回はねそんな中でこういルハとか選んだタイトルを載せてコメントをしてるんで応募した人はねこう載ってるかもしれないからぜひぜひ確認してみてくださいうん今月の電撃プレイステーションさんの記事はここまで今回もねぜひぜひ興味を持ったイルハートは買ってみてください 当に終わりですかなんか超普通だったじゃないですか。 そっちがこう大体さいつも変なことするからなんかちょっと警戒してるだけで別に別に何も欲しがってないしなんかそもそも前回のモザイクのやつ全然話と違うしなんか私がモザイクかけられてる意味わかんないでしょえモザハートとか言われてさなんか語呂も悪けりゃ立場も悪いなんかどうしてこんな芸人みたいな路線になってるんですか私なんか第一さこう話の面影なんてこう宇宙の片隅間違えた第1話の面影なんて宇宙の片隅に消える ネプテューヌさんの勇者ネプテューヌフィギュアえ、これあれですよね、あの、電撃プレイステーションさんの表紙のやつですよね、なんか、えー、え、なんかこの、ピョイーン感が、かわいいえ、え、待って、しかも何ですかこれ、え、これなんか靴が、パンダスリッパじゃないですかえーすごいですねなんかネプテューヌのフィギュアってねなんかみんな可愛くて嬉しいですすごいえ これイルハートにプレゼントじゃええイルハートなんかコンパよりこうすごい電撃プレイステーションさん応援してるしえそのご褒美かなって <laughs> そう言われたらなんか今のネットリテラシー的に特別扱いしろとは <laughs> 後でモルドワークスさんに経費で買えるか相談してみます